Assalomu qadrdon muxlis va muxlisamiz. Sizlar bilan siz sog'ingan Ozodbek bloger. Bugun dasturimiz do'stlar Telegramda mm, prosmotr, like va opros ya'ni ovoz ko'paytirish haqida videorolik chiqaryapmiz do'stlar. Albatta bu videorolik mm, YouTube TV kanalimiz uchun maxsus tayyorlanyapti. Bu kanalimizda ham kuzatib boring do'stlar. bizni telegramda ham kanalimiz bor do'stlar bizning telegram kanalimiz esa hayrlar maktabi uzb agar video yoqsa layk bosing yoqmasa dislayk mana shu bizning kanalimiz do'stlar hakkerlar maktabi uzb kanalimiz biz videoni boshladik o'tkazasiz va start berasiz buning kanaliga a'zo bo'lib turib yana bir marta startni bosasiz man a'zo bo'lib bo'lganman просмотр ko'pirish uchun do'stlar viewni bosasiz like yoki oпрос ya'ni ovoz ko'paytirish uchun livotni bosasiz savol bo'layotgan bo'lsa kerak do'stlar men qayerdan qilib referal olishim mumkin deb mana adding balance deganda bosasizlar bu yerdan esa aytyapti xohlasang pulga sotib ol xohlasang referral chaqir do'stingni chaqir deyapti do'stimizni chaqiramiz do'stlar bu yerdan esa mana nitrosiya mana shu olib qo'yib do'stingizga jo'natasiz do'stlar hozir bunga stok berganingizdan keyin a'zo bo'lib sizga 300 ta tanga beradi biz просмотр etish uchun vmni bosdik va menda hozir 101 ta tanga bor ekan misol uchun o'ttizta yozamiz so'rayapti qanaqa tezlikda bo'lsin deyapti maksimum bunisi esa o'zingiz tanlab olasiz va biz hakkerlar maktabi zuba kanalimizga kiramiz bu yerdan esa bironta bir yo'lni tanlaymiz mana shuni tanlab turib farat qilib boramiz do'stlar esingdan chiqmasin farat qilib va mana do'stlar 716 ta просмотр edi o'zi ko'payib beradi xolosa 800 ta ko'payib 50 30 tadan ham ko'p qilib beradi biz lash payturishiki voteni bosamiz e, qarang do'stlar bitta tanga uchun yo'q bitta layk yoki opros ya'ni oz uchun 50 tanga so'rayapti bitta birni yozamiz bir dona nasib qilib keltiramiz xolos maksimum speed va bu esa mana mana bu lashni yuboramizlar uchta va bu senga yuboramiz farad qilib buni ham mana uchta like edi qaysisini bosasam like yo dislike deyapti klass mana xohlasa bu to'rtta yoki oltita ham qilib beradi mana shunday qilib turib vote ya'ni ovozini ham ko'paytirishingiz mumkin menda hozir yigirma bir tanga qoldi do'stlar menga ko'paytirib bera olmaydi chunki men tangam yo'q shunday qilib like ko'paytirganimdek oprosini ham shunday qilib ko'paytiraverasizlar sizlar bilan ozodbek bloger bo'ldi hammaga omad hakkarlar maktabi uzb kanali doimo